Ola, eu son Iria Prol, son ilustradora e muralista e apoio Delas Fest porque considero importante dar visibilidade ás creadoras da arte urbana feminista. Ademais, considero que as conexións que se establecen en este tipo de eventos entre artistas locais e convidadas son moi interesantes e necesarias para crear novas oportunidades de colaboración e de que surxa a creatividade. Píntame o Delas Fest. Thank you.